вооружен даже. Я не вижу, не убиваю. Скажи, что ты короче. Я не знаю. А, может, ты с этим будешь? Давай, давай. Watch out! Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não А, солнце, да, бездомно. Там есть тогда. Они есть. Ну да. Ой, ну, Так, ну вот, не ставим. Когда нужно прям ошибку пойти, и ты что, сдавишь, чтобы хорошая одежда? Вообще. Thank you. Хорошо, ну, пишет. Awesome. Записывать его. слушай. Да. Что, вырвали? Help! Yeah. весишь. Я тебе весишь. Не вижу, что ты не видишь. Get in the car. سامحني tutadiganingiz bormi sizni tutatib chiqing tutadigan tutadigan bilan kullanıyor. чуть kırık kullanıyor. 지금 지금 지금 Orkada Orkada koçum koçum orqada orqada e, ee, maluch tuting yaxshi jon to'ldirmang jonni jonni jonni aptechka bilan jon to'ldirmang ana endi oting turibdi nerda daraxtda Aklıma geldi ana ana turup da oting otmasdi. Desam olay. Olay. Yo otma otma otma. Çıksa otas. 1 2 3. Öz. E otmaytiring, otmaytiring. O'ynashibdi otmang. O'ynashibdi otmang, otmang. O'tmang. o'qishni tugatmoqchi otmang o'zi chiqadi e ot bo'lmasam yoniga boring asta asta yoniga boring Watch out! Kostatı. Yukarı bu tarzı. Tiş tiş tiş tiş tayırları. Bring up voice chat. Tayırları tayırları. Hoz yukarı bu tarzı. Çünkü tutattı da çünkü. Давай, Б, Kim? Qizg'una kelib chiqadi hozir javob. Baloch, endi qoching, ketavering endi. Mashinaga mining. Ha? Kim? Keldimi hozir? Öldüm hepsini. Bahadır Akakeli mi? Mangal mı? Yalancı. Sahi bu. İşaret bana. Hal yapabilirim çıkarma. Ulgamma ne? Can doldu. Moşina oluş geledi moşina. Anam onu. теперь o'yindan chiqqanim yo'q o'yindan chiqqanim yo'q друзьяларман biz hozir o'lib qolamiz yetolmaysiz o'lib qolasiz plyus bo'lib qolasiz hech kim turg'izmaydi bitta o'zingiz qolgansiz yo o'tdingiz qoyili